メンヘラじゃないもんでしたいや、メンヘラだね。 <laughs> あれ私、メンヘラじゃないんだけどなうん。メンヘラじゃなくても可愛い。うん。よかった。メンヘラだ。メンヘラや。やばい満場一メンヘラだ <laughs> じゃあメンヘラなんだ 祭りすがメンヘラ好きって言ったらメンヘラ認めるうんまあメンヘラじゃない祭りも好いてねやっぱまつりちゃんの声最高ありがとうメンヘラじゃないめんどくさい女なだけ最悪じゃんアホ毛侍さんありがとう今日の配信で祭り殿にもアホ毛があると気づいたでござる深くメンバーシップに急ぎ入った次第祭りはねそうだよアホ毛ありますよぴょこぴょこちなみに祭りのアホ毛はね ちょっと強いアホ毛なので感情によってねあの動きが変わりますテレたらハートでしょしょんぶりしたらふにゃってなるし怒ったらピーってなるだよ生きてるアホ毛 <laughs> 生きてるアホ毛だよアホ毛侍さんどうやー、うん、アホ毛アンテナです